Bonjour à tous, je m'appelle Frédie Léonel, je suis doctorant en solution. Je vais vous présenter les premiers résultats de, ma thèse qui porte sur l'étude du, charbonnage historique et son impact sur les forêts pyrénéennes. Mon sujet thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet interdisciplinaire qui s'appelle FOSINA, piloté par Vanessa Sapi et euh, son objectif est de restituer à haute, résolution spatiale et temporelle les activités minières et géologiques historiques dans le Haut-Vic de Sur cette diapositive, vous, avez, vous voyez une chaîne opératoire euh, technique simplifiée de la métallurgie du fer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le rôle du bois qui entre dans toutes les étapes du processus. Et donc, étudier les traces de cette activité est un excellent moyen de reconstituer sous la longue durée l'histoire des forêts. Dans le cadre de ma thèse, notre approche est l'étude du charbonnage historique, notamment les traces carbonisées de ces anciennes, forêts que l'on retrouve encore actuellement sous forme de charbonnière. Sur cette gravure en argent qui date du XVIIe siècle, vous avez une illustration d'une forêt charbonnée avec la coupe du bois et la fabrication de charbon de bois sur place. Vous avez sur cette diapositive les principaux temps forts de la métallurgie du fer dans le haut du Tosso. Et les premières attestations de cette activité ont été datées grâce à, des, bas fourneaux qui ont été retrouvés sur le site de l'Hercule à l'Antiquité tardive. Après, s'ensuit le développement. À cette époque, c'était les forges du Tabra qui fonctionnaient et elles n'étaient pas assez productives. S'ensuit plus tard le développement technologique important, notamment l'introduction de la mouline au, Moyen-Âge et plus tard l'introduction des forges à la catanane qui va booster les activités au sein de, la vallée. C'est donc à, partir du XIIIe siècle que la métallurgie du fer connaît son moment de gloire dans le haut du et ceci a entraîné l'augmentation des pressions de population sur, euh, sur le couvert forestier proche. C'est donc ça qui a amené les, seigneurs des vallées à mettre en place les premières mesures de réglementation de gestion de l'espace forestique grâce à la, publication des chartes qui visaient à réorganiser le charbonnage et, pourquoi pas à l'arrêter, comme la charte qui a été euh, publiée au XVIIe, au XVIIIe siècle qui interdisait clairement le charbonnage dans certaines régions dans le haut du Dosso. <coughs> le, fait majeur de ces réglementations reste le traité d'échange fleur charbon qui a été signé en 1347 entre deux vallées voisines. Ces deux vallées voisines, les voici. Il y a d'une part le Cousin qui représente euh, les Pyrénées polymécaniques. Ici, le sous-sol est riche en, en, zinc, en cuivre, en plomb et surtout en argent. On y a recensé une quarantaine de mines qui fonctionnaient depuis quasiment l'Antiquité. De l'autre côté, on a le Vic de Sceaux qui représente les, Pyrénées sidérurgiques avec un sous-sol surtout riche en fer. Ce traité est gagnant-gagnant pour les deux, les deux vallées parce que le Couséran, en ce moment, souhaite entamer son développement industriel en transformant, et en, transformant le fer, tandis que le, Vic de Sceaux, il souhaite réduire la pression, de, la pression sur les forêts due à l'exploitation de la mine du Rancier à partir du XIIIe siècle. Donc, le Cousera échange son bois pour exploiter le fer du de saut et inversement. Il est important de préciser que ce, ce, traité, on ne, connaît, on ne connaît pas seulement les termes clairs de ce traité parce que il n'a pas, euh, il pas su résister aux affres du temps jusqu'à maintenant, parce que l'historien qui a travaillé dessus a précisé que c'est assez flou, et c'est l'hypothèse la plus plausible. Et mon terrain d'étude est situé ici, et <coughs> comme vous l'aurez remarqué, ça se situe sur le couloir d'échange de ce fameux traité. De façon plus précise, il est localisé à l'ouest de la commune de sucre saint à 1500 mètres d'altitude, dans une étreinte. Et elle est limitrophe à une tourbière, qui s'appelle tourbière de Bernadouze, qui est, classée, euh, qui est protégée par les services de l'État depuis 3000 années. Hein. Mm-hmm. Et c'est un ancien territoire agro-pastoral. C'est aussi un territoire qui a subi pendant plusieurs siècles une forte activité de charbonnage liée à la métallurgie du fer. C'est la raison pour laquelle il a été sélectionné pour ce travail. Les principaux objectifs de, ce travail, c'était donc de restituer et de caractériser les différentes phases de charbonnage et de proposer un premier modèle d'évolution de la forêt de Fréchinier et de douce, de mieux cerner la dynamique interspécifique des différentes espèces, espèces dans les Pyrénées que sont être le sapin, et enfin de proposer un premier modèle sur la chaîne opératoire technique du charbonnage ainsi que sa temporalité J'en viens donc à la méthodologie. L'acquisition des données commence par une post-phase de terrain qui consiste à, clairement à une prospection pédestre et à l'échantillonnage de toutes les charbonnières. Nous privilégions une approche extensive du terrain afin de retrouver et de géolocaliser le maximum de charbonnières possible. L'échantillonnage se fait par tarière pédologique. On pourra revenir dans la discussion. Une fois les charbonnières prélevées, nous allons à laboratoire où elles sont d'abord tamisées pour séparer le sédiment du charbon. Ensuite, ils sont séchés à l'abri du soleil et ensuite euh, identifiés au microscope afin de déterminer la taxonomie des différentes espèces qu'elles représentent. Elle se fait part l'observation du charbon de voir différents plans anatomiques. Parallèlement à cette approche, nous développons aussi une étude sociale de l'activité du charbonnage. C'est-à-dire qu'on essaie de s'intéresser à l'art du charbonnier, c'est-à-dire euh, la caractérisation des, c'est qu'on appelle la caractérisation de l'économie du combustible. Ceci passe par l'observation systématique sur le charbon de bois et à conserver l'écorce, par exemple, sa position dans les dernières scènes de croissance. Cela permet de, <coughs> de caractériser, d'avoir une idée sur les périodes propices à l'avantage du bois pour le charbonnage. <coughs> Excusez-moi. Il y a aussi étude des déformations anatomiques, telles que la vitrification, et aussi les fentes radiales de retraite que nous observons systématiquement sur chaque de bois qui en ont, sans oublier les ifs qui sont les champions de pourriture qui attaquent le bois souvent sur pied et généralement quand il est séché. L'observation de ces trois niveaux nous permet de déterminer, d'avoir des hypothèses sur l'état physiologique c'est-à-dire si le bois carbonisé était sec ou vert et phénologique s'il était sur ou altéré avant, avant le charbonnage. Cela permet de travailler sur les questions de pratiques et sur les propriétés du combustible. Je reviens au premier résultat. La prospection pédestre a permis jusqu'ici d'identifier 79 charbonnières sur d'identifier des géolocalisés sur 79 charbonnières sur à peu près 46 hectares de, forêts forêt prospectées ça fait une densité d'environ de charbonnières par hectare. Et pour cette étude, 28 charbonnières ont été étudiées. Sur la carte, vous avez la repartition, Les, triangles noirs représentent l'ensemble des charbonnières qui ont été échantillonnées, c'est-à-dire 79. Les blancs représentent celles qui ont été étudiées. Et les blancs avec les cercles noirs représentent celles qui ont été datées. Et les points rouges représentent les fausses paiements anthropologiques qui ont été étudiées par Mélanie Sarnier les points blancs, c'est les rondelles de être qui ont été prélevés sur le même site pour l'approche dendrochronologique. chronologique Jusqu'ici, la prospection s'est concentrée sur la zone de pâturage qui est limitrophe à l'entrée du site et, sur, au cœur de la forêt, sur les zones peu escarpées limitrophes à la tourbière. Les zones très escarpées comme celles-ci feront l'objet de prospection dans un futur proche. Sept charbonnières ont été sélectionnées pour la datation et 10 sont en cours d'analyse, ce qui nous a permis de mettre en évidence les quatre principales phases de charbonnage. La première et la plus ancienne date du bas Moyen-Âge, cela coïncide à l'essor du charbonnage dans, dans le Pyrénées, grosso modo, et aussi à l'introduction et la diffusion de la mouline dans les vallées. La deuxième phase se situe entre le bas Moyen Âge et la Renaissance. C'est la phase grosso modo d'intensification des activités du charbonnage qui est subséquente à la, troisième phase qui correspond entre guillemets à l'âge d'or du charbonnage dans les Pyrénées et surtout à l'introduction de la technologie, des forges à la catalane qui va améliorer la productivité en fabrication des charbons de bois pour alimenter les forges. Et enfin, on a une quatrième phase qui se situe au 19e siècle, correspondant à la période de la paix, du charbonnage, définitive du charbonnage dans les Pyrénées. Il apparaît entre cette phase une période d'arrêt ou de ralentissement du charbonnage qui correspond avec euh, la charte dont tout à l'heure sur l'interdiction du, du, charbonnage industriel au XVIIIe siècle. Selon suppose donc qu'il y a eu cette phase d'arrêt la charbonnière qui est datée euh, au XIXe siècle suppose une reprise d'une activité qui avait été ralentie par les différentes interdictions sur, et sûrement par les, euh, l'écho de la, de la, principale raison pour aussi être l'écho de l'échange fait charbon qui avait été initié au XIIIe siècle. Ça, on suppose que ça a duré à se mettre en place pour être effectif à cette période-ci. Vous avez sur cette euh, diapositive ce qu'on appelle un diagramme anthropologique. Euh, elle concerne comment les sept charbonnets ont été datées et elle représente en valeur euh, relative les proportions des espèces qu'on a retrouvées via l'anthraco à Elle donc, les diagrammes sont donc classés chronologiquement en fonction des phases dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans la phase la plus ancienne, on retrouve une utilisation presque exclusive du être en blanc, et les noirs, c'est le sapin. Du être au, bas Moyen-Âge, on pense que cela serait l'écho des réglementations qui avaient été instaurées de cette période. Et on a également quelques textes historiques qui supposent, que, qui disent qu'en ce moment, le sapin était aussi interdit de charbonner parce qu'il était réservé pour le bois de enfin, euh, concernant les, les besoins de l'armée et les bâtiments. Dans la deuxième phase, on a une utilisation... Bon, on suppose qu'il y a une gestion différentielle du milieu forestier avec euh, généralement des quartiers rotatifs qui permettaient, qui à la ressource de perdurer. Dans une deuxième phase, correspond à l'âge du charbonnage, on, assiste au... au charbonnage des deux espèces conjointes et surtout à l'élimination volontaire du sapin. En ce moment, je suppose que les réglementations ont été abandonnées et que les communautés ont préféré éliminer le sapin parce qu'il est moins adapté au charbonnage par rapport aux êtres qui se reproduisent par taillis. Et ce qui a donc entraîné la disparition progressive du sapin et la mise en place d'une forêt industrielle adaptée au charbonnage monospécifique, entraînant un taillis monospécifique. Et dans la dernière phase, correspond grosso modo à la forêt actuelle, on a euh, mis en place On a des taillis dégradés, des taillis assez vieux, des aussi. Et avec quelques sapins isolés qui commencent à se régénérer. L'étude des femmes radiales de retrait a permis de montrer que 21% du corpus avait les femmes radiales de retrait. Et le décompte, moyen du nombre de femmes radiales sur le plan, sur la surface du charbon de bois suppose qu'une partie marginale du bois qui était charbonné était, humide ou bien verte. Concernant les IF, euh, la, contamination par les champignons de pourriture, 48% du corpus est contaminé, mais quand la contamination est faible à modérée, cela suppose dans une légère phase de stockage du bois avant, le charbonnage. Et terminer l'étude de l'écorce conservée dans les, dans les derniers scènes de croissance a montré que 60% des charbons de bois ayant conservé l'écorce l'ont conservé dans le bois final. Cela qui, qui correspond grosso modo à l'automne. On suppose donc une coupe majoritaire du bois durant les périodes, à la fin de la période végétative et la mise en commun de toutes ces données sur euh, les fonds radiales de retrait, les IF et la production de l'écorce a permis de proposer ce premier volet du calendrier, du calendrier annuel du charbonnage. Il suppose que le bois commençait à être récolté à la fin, la fin de l'été, durant tout l'automne et pendant les, les premiers printemps. Et ensuite, il était stocké au moins une année en forêt ce qui permettait, avec la température estivale, aux champignons de s'introduire dans le bois avant d'être charbonnés dès l'automne suivant. Ce calendrier a en adéquation avec les phases de faible activité agro-pastorale, parce que les charbonniers également les agriculteurs et les pasteurs entre-temps. Ça, ce sont les résultats de l'étude de fausses pavés anthropologiques qu'a réalisée Mélanie Soigné sur le même site sans ces datations, qui s'arrête grosso modo ici, Et je les ai associés à mes datations sur les, charbonnières. La première information, c'est que ça s'articule très bien avec euh, ce que j'ai fait, avec notre approche, et que ces résultats ont surtout montré la présence lointaine d'une espèce qu'on appelle l'IF, Taxus pacata, qui n'a jamais été répertoriée sur euh, les anciennes études paléoécologiques parce qu'il y a une de Fréchinette qui a été étudiée, on n'en a pas parlé, les approches éco-historiques aussi, n'en n'en pas parlé. Dans l'approche pédo apologique, on peut montrer une composition plus complexe dans l'ancienne forêt de Fréchinette, qui part modo de l'âge du bronze jusqu'à l'âge du bronze jusqu'au périodes moderne et les adaptations les plus récentes de Mélanie s'arrêtent ici, c'est la Renaissance logique pour les résultats que j'ai. Je suppose donc que la forêt à l'âge du bronze était dominée par l'if et le sapin, et qu'ensuite l'ouverture du milieu, grâce à cause des feux naturels et des activités pastorales, a entraîné l'ouverture du milieu, ce qui a entraîné la disparition progressive de l'if à partir de la fin de l'âge du bronze. Et ensuite, euh, c'est donc installé une forêt dominée par euh, ce qui a créé les conditions qui ont permis à l'être de se développer à partir de la fin de l'âge bronze, de l'époque gallo-romaine et de l'époque carolingienne. Et ce qui a donné plus tard euh, la forêt qui a été transformée en forêt charbonnée, que je vous ai expliqué, grosso modo, avec les tuyaux de charbon de Et pour terminer, maintenant notre but, c'est d'affiner les différentes phases de charbonnage qu'on a mis en évidence en s'appuyant surtout sur la pénétration par les radios carbone. On sait ça donne de bons résultats, mais ça offre surtout des fourchettes de temps qui sont très larges, généralement 80 à 100 ans, et c'est très énorme pour euh, mieux cerner les écosystèmes fragiles comme les, forêts de montagne. Un autre but, c'est donc d'utiliser la méthode de la datation par la dendrochronologie. Le but est d'interdater les chronologies qu'on aura obtenues sur nos charbons de bois avec celles qu'on aura obtenues sur les rondelles de bois qu'on a prélevées sur le même site, afin de dater à l'année les différentes phases de charbonnage, raffiner le, plus, le, plus, le meilleur possible les différentes euh, étapes de l'évolution de la forêt de fraîchement. Cela nous permettra aussi de mieux cerner les charbonniers qui ont fonctionner en même temps et surtout d'avoir une adaptation absolue. Et je vous remercie pour